優し優しさを時々残酷だから求めるほど答えを見失ういや、昨日 虹が見えるなら今歩き出そう何かが始まる君がいるから明日があるから一人きりじゃ生きてゆけないからこんな夜 近くに感じるそれが愛でしょう涙の数の涙の涙の数の痛みを君はって知ってるから 透き通るその目なのだか確かに今を探して、yeah. 笑顔を見つけたい